Inumana da gaixotasun larria dukaten presoak kartzelatan edukitzea. Gizalegaren kontrakoa da, nazioarteko legediaren kontrakoa eta bere burua demokratiko txat daukan estatu batek izin du hori egin. Behin kontazten, eh, Ibonei ba, semi behan gaini jarriak onela e, eh, losan, etxingako eta ez banen lan nahi altza handik, ez, umik askotan etxen dabe hori. Eta berak, zahatia eta biharrenin, edo herrisetien biharrenin umiai, ba, bera jarri izanela. Aitzen izanela umin ondun eta zeruei beire egon zenela bisak antxe lozan. Bueno, atzanin arekin muik matxasun ba, bizka pirban, nahi ban, bueno, debil sentiut ez da, eta nahi ban urre sentiuti atxe. Orduan, ibonepe, pentsaren dut matxasun bizka birra bela, ge urre sentiuti eta, bueno, nik familisako baban euke kartzelan, neu behunengo nitxake berta neu behungo nitzake, matxedoten horren bile. Neure zemin bile, neu behungo nitzake. Ni ere joango nintzateke Ibon eta Manuren bila. Gaizo dauden preso guztien bila. Neu ere joango nintzateke, Ibon iparraren bila. Neu be, joango nintzake, nire lengo zuen bila. Ni ere joango nintzateke Manuren bila. Ni ere joango nintzateke, nire alaben bila. Ni ere, joango nintzateke ibonen bila. Ni ere, joango nintzateke preso gaixo guztien bila. Neube Ibon Iparran bile jungo nitzake. Eta Ibon Iparra morun da zen guztin bile. Euran legi betetiak arrela eta bengantzaik ez. una, una, una, madre va a cualquier sitio. Bueno, yo donde haya aquí. Yo si me han dicho aquí o allá, donde sea, yo voy a cualquier lado. No me importa. Yo lo que quiero es que él esté bien.